hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की पाइथन प्रोग्रामिंग में खास क्या है क्या सिखाने वाला हूं देखिए यहां पर एक लिस्ट बनाई है हमने अब ये जो लिस्ट है वो रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स है देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के नाम हमने दिए हुए हैं सिंगल इंटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए ठीक है अब यहां पर हम ये चाहते हैं कि हम यहां पर पॉपअप मेथड का यूज करें और पॉपअप को समझें कि ये काम कैसे करेगा तो यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट डॉट पॉप लिख देता हूं पॉप ठीक है और यहां पॉप में लिख देता हूं वन अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वन लिखा है हमने वन लिखने का क्या मतलब होता है वन लिखने का मतलब यह है कि निधि के बाद वन सचिन है तो सचिन को ये छोड़ करके राम को प्रिंट कर देगा यानी निधि और राम को प्रिंट करेगा तो क्या इसमें सच्चाई है आइए एक बार देखते हैं तो यहां पे लिखते हैं प्रिंट ठीक है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रिंट करा देते हैं तो ये स्टूडेंट्स है इसी को प्रिंट करवाना एक बार रन करवाते हैं देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है तो जैसे ही रन करवाया हमने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन लिखा है हमने वन लिखा है यानी इसमें से एक स्किप कर रहा है ये निधि के बाद सचिन को स्किप कर दे रहा है बाकी सब प्रिंट करवा के हमें दे दे रहा है जी बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि निधि के बाद सचिन को स्किप करेगा क्योंकि सचिन वन पे है ना तो इसको स्किप कर देगा अच्छा यहाँ पे टू लिख दे तब क्या होगा अब देखिए अगर मैं यहां पे टू लिखता हूं ठीक है ये टू लिख दिया अब टू लिखने के बाद इसको रन करवा दिया तो जैसे ही टू लिखा तो आप देखेंगे निधि के बाद सचिन आ रहा है फिर कुंदन आ रहा है राम को इसने स्किप कर दिया देख सक, देख सकते हैं कि नहीं अगर मैं यहां पे थ्री लिख देता हूं तब किसको स्किप करेगा तब कुंदन को ये स्किप कर देगा तो देखिए कुंदन को छोड़कर के बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे देखिए ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं तो पॉपअप जो है पॉप जो है कुछ इसी तरीके से ये काम करेगा ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी समझ में आ रही है कि नहीं तो अभी इसमें क्या करते हैं यहां पर अगर मैं थ्री कॉमा टू दे देता हूं तब इस कंडीशन में क्या होगा अब ये लिखा हुआ है थ्री कॉमा टू अब ये अगर मैं रन कराता हूं तो हमें आएगी एरर ऐसे कंडीशन में हमें एरर आएगी यहां पर आप कॉमा दे करके नहीं दे सकते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है ना आप कुछ भी दे दीजिए यहां पे फाइव दे देंगे तो यहां पे अगर रन करवाते हैं तो देखिए यहां पर फिर एरर आएगा क्योंकि ये zero one two three four four तक है ही है फाइव तो है ही नहीं तो यहां पर अगर फोर दे देंगे तब क्या होगा तो ये फोर दे दिया हमने अब यहां पर इसको रन किया हमने तो देखिए लास्ट वाला क्या है सीमा सीमा को छोड़ करके बाकी सब प्रिंट कर देगा लेकिन सीमा को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि सीमा जो है फाइव नंबर पे है और यहां जीरो से काउंटिंग हम शुरू करेंगे जीरो वन टू थ्री और ये फोर तो ये तो फोर नंबर पे है ठीक है फोर नंबर पे है ना तो फोर ही तो यहां लिखा हुआ है यानी कुल मिला के फाइव हो गया अगर वन से काउंट करेंगे तो one two three four five हो, हो जाएगा लेकिन अगर जीरो से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो फोर होगा तो फोर पे सीमा है तो सीमा को ये स्किप करेगा कुछ इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video